मुझे किन शराय पे कर्जा मिलेगा और कर्जा लेने के लिए मेरा स्टेटस क्या होना चाहिए मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या मुझे जमानत की जरूरत पड़ेगी ऑफर तो अच्छी है लेकिन हिडन चार्जेस कितने होंगे तो इसके लिए मुझे किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी क्या आपके जहन में भी कर्जों को लेकर ऐसे ही सवाल हैं तो आइए आपको बताते हैं कि बैंक के कर्जे में इंटरेस्ट का क्या चक्कर है पाकिस्तान में अक्सर लोगों का ख्याल है कि अगर उन्होंने 12 फीसद इंटरेस्ट पर एक लाख कर्ज लिया है तो इसका मतलब है कि उन्हें कुल एक लाख बारह हजार रूपए वापस करना होंगे जबकि बात इतनी सादा नहीं दरअसल अगर किसी बैंक ने आपको एक लाख कर्ज दिया है तो इसका इसार इस बात पर है कि आया वो रनिंग फाइनेंस है या साल के आखिर पे दिया जाने वाला मार्कअप रनिंग फाइनेंस महदूद मदद के लिए दिया जाने वाला एक तरह का क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैंक किसी कारोबार के रोज़मर्रा अखराज पूरे करने के लिए एक हद को मद्देनज़र रखते हुए कर्ज देता है और इसमें आप जितना खर्च करते हैं उतना मार्कअप पड़ता है और हर साल बैंक से उसकी तजदीद करवानी पड़ती है लेकिन ये मार्कअप क्या है माकप से मुराद दिया गया कर्जा इस्तेमाल करने की फ़ीस है अच्छा तो बैंक के कर्जे पर एक साथ कैसे तय होती हैं दरअसल क्लाइंट को कर्जा देते वक्त बैंक उन्हें एक एमोटाइजेशन स्केजल बना कर देता है जिसे आम जबान में ये भी कहा जाता है कि किस्तें कितनी बनती हैं इस कैजुअल में बैंक क्लाइंट को समझाते हैं कि उन्होंने कुल जितना कर्ज़ा लिया है हर महीने उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा लेकिन इसमें कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाता है पहली किस्म में आपको पूरी रकम पर एक ही बार में 12 फीसद इंटरेस्ट लगाकर दे दिया जाता है और अगले पाँच साल आपने हर महीने उतनी ही किस्त देनी है दूसरी किस्म जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं उसमें पहले महीने की किस्त देने के बाद आपके अकाउंट में जितनी रकम बच जाती है दूसरे महीने की किस्त का हिसाब उस पर लगाया जाता है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है कर्ज की किस्त आखिर किन बातों पर मबनी होती है स्टेट बैंक ने हर बैंक को काइबोर यानी Karachi inter bank offered rate या वो सूद जिस पर बैंक आपस में लेन देन करते हैं बता दिया होता है उसकी बुनियाद पर बैंक के अपने मुनाफे के मार्जिन होते हैं काइबोर के ऊपर हर बैंक अपनी ज़रूरियात ऑपरेटिंग कास्ट नेटवर्क कितना बड़ा या छोटा है दफातर के खर्चे और दूसरी चीज़ों को देखते हुए एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कि हम अपने क्लाइंट से हुकूमत के दिए गए रेट के ऊपर तीन फ़ीसद या चार फ़ीसद या पाँच फ़ीसद ज़्यादा चार्ज करेंगे उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं किसकी सालाना रकम कम कैसे होती है बैंक के कर्जे पर शुरू की एक साथ में सूद का हिस्सा ज्यादा होता है मतलब अगर आपने 10 फीसद इंटरेस्ट पर पाँच साल के लिए एक लाख रुपए कर्ज लिया है तो पहले साल आपको पच्चीस हजार रुपये प्रिंसिपल यानी असल रकम के साथ दस हजार इंटरेस्ट अदा करना होगा यानी पहले साल आपको पैंतीस हजार रुपये वापस करना होंगे जब दूसरा साल शुरू होगा तो आपकी किस्त का हिसाब पचहत्तर हज़ार के हिसाब से लगाया जाएगा क्योंकि पच्चीस हज़ार तो आप जमा करवा चुके हैं लिहाजा आपको अब पचहत्तर हज़ार पर सात हज़ार पाँच सौ रुपये इंटरेस्ट अदा करना है यानी आपकी किस्त बनेगी बत्तीस हज़ार पाँच सौ रुपये इसी तरह हर साल किस्तों की रकम कम होती जाती है अच्छा तो ये वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट से क्या मुराद है जैसा कि नाम से जाहिर है वेरिएबल इंटरेस्ट के कर्जों में इंटरेस्ट की शरह ज़्यादा या कम हो सकती है क्योंकि काइबोर रोज़ाना तब्दील हो रहा होता है और चूंकि बैंक सारा लेन देन काइबोर रेट की बुनियाद पर करते हैं इसीलिए बैंक की जानब से दिए गए कर्ज और इस पर मुनाफा भी तब्दील होता है मसलन आज अगर काइबोर छः इशारिया पचहत्तर है और बैंक ने आपको गाड़ी के लिए छः इशारिया पचहत्तर काइबोर जमा तीन फीसद इंटरेस्ट पर कर्जा दिया है तो ये नौ इशारिया पचहत्तर फीसद इंटरेस्ट बनता है लेकिन अगर दो महीने के बाद स्टेट बैंक काइबोर बढ़ाकर सात इशारिया पचहत्तर कर देता है तो वो तीन फ़ीसद जो बैंक आपको चार्ज कर रहा है वो तो वही रहेगा लेकिन काइबोर सात इशारिया पचहत्तर होने से अब आपको अदायगी दस इशारिया पचहत्तर फ़ीसद इंटरेस्ट पर करना होगी लिहाजा वेरिएबल कर्ज़े की सूरत में ये मुमकिन है कि आपने जिस इंटरेस्ट पर कर्ज़ा लिया था वो पहले साल तो वही रहे लेकिन अगले साल अगर हुकूमत ने काइबोर ज़्यादा कर दिया तो आपको किस्तों की मद में ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है लेकिन लेकिन याद रखिए अगर काइबोर बढ़ सकता है तो ये कम भी हो सकता है फिक्स कर्जे ज़्यादातर ज़ाती कर्ज़ों या क्रेडिट कार्ड की सूरत में दिए जाते हैं जिनमें आप 10 या 15 साल के लिए एक फ़िक्स्ड या मुकर रेट पर कर्ज़ ले सकते हैं फिक्स कर्ज़ों में बैंक क्लाइंट से कहता है कि बेशक काइबोर का रेट नौ फीसद हो जाए या पचास फीसद हम आपसे पच्चीस फीसद ही चार्ज करेंगे आइए आपको बताते हैं कि बैंक कर्ज देने से कबल क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं client profile financial history statement security यानी ज़मानत मार्केट रेपुटेशन चेक डिफ़ॉल्ट तजर्बा और रेफरेंसेस अगर आप तनख्वाहदार शख्स हैं तो बैंक चेक करेगा कि आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं और आपकी मुलाजमत मुस्तकिल है या नहीं अच्छा तजर्बे से क्या मुराद है अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस खोलने के लिए तो कर्ज़ मिल सकता है मगर कपड़ों की बोतीक खोलने के लिए कर्ज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है रेफरेंस से मुराद एक ऐसा शख्स है जो आपकी ज़मानत देता है लेकिन अगर आप इस्लामिक बैंक से कर्ज़ लेने जाते हैं तो यहाँ भी शरी कवानीन की तरह दो खवतिन को एक रेफरेंस माना जाएगा पाकिस्तानी खातन में कर्ज लेने की शरह इंतहाई कम है तो ये शरह कम क्यों है क्या आप जानते हैं कि हुकूमत ने सन 2013 से 18 के दरमियान नौजवानों के लिए कर्ज़ों की जिस स्कीम का ऐलान किया उसमें खवतिन के लिए 50 फीसद कोटा रखा गया था लेकिन हुआ क्या जिन एक लाख अफराद ने कर्ज़ लेने के लिए अप्लाई किया उनमें खातन की तादाद सिर्फ बारह फ़ीसद थी शायद इसीलिए हालिया स्कीम में खातन का कोटा पच्चीस फ़ीसद कर दिया गया है खातन और नौजवानों के लिए आसान रास्ता क्या है कारोबार करने के लिए नौजवानों और ख़वान को किसी बैंक से कर्ज़ लेने के बजाय किसी हकूमती स्कीम से लेना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस सूरत में सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और हालिया हकूमती स्कीम में एक करोड़ रुपए तक कर्ज़ लिया जा सकता है बस इसका इसार आपके मंसूबे पर है दूसरी सूरत में छोटे पैमाने पर अनसिक्योर्ड लैंडिंग या ऐसे कर्ज़े भी मिल सकते हैं जिनमें आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती और आप 20 लाख तक का कर्ज़ ले सकते हैं लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा कर्जा चाहिए तो फिर अपने माली वसाइल बढ़ाना होंगे या फिर निजी ज़राए से रकम जमा करना होगी और अगर आप देहात में रहने वाली खातून हैं और नया कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो आप ज़मानत के तौर पर बैंक को अपने जेवरात दे सकती हैं उस सूरत में आपको 24 घंटों के अंदर अंदर कर्ज मिल जाता है जिससे आप अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं माहरीन के मुताबिक कर्ज लेने से पहले अपनी स्टेटमेंट ठीक करनी चाहिए कर्ज की कुल रकम का तयन करें और हाल और मुस्तबिल के इंटरेस्ट रेट समेत मार्केट से बाखबर रहें और उतना ही कर्ज लें जितना आपका कारोबार अदा कर सके और उस पर बोझ ना बने